Hoy, hoy estamos de fiesta. Es la fiesta de San Andrés, o mejor dicho, de la familia San Andrés, de todos los que inspirados en la figura de este gran evangelizador que llamó a su hermano Simón Pedro, estamos evangelizando y formando evangelizadores. Casi siempre en la escuela San Andrés yo he hecho una pregunta cuando predico y les digo, ¿Qué hora es? Y miro mi reloj para un poquito inducir la respuesta equivocada. La gente siempre me dice la hora local y yo respondo no, esa no es la hora, es hora de evangelizar. Vuelvo a preguntar qué hora es y entonces ya todos responden, es hora de evangelizar. Pero hoy quiero decirles una cosa, que a partir del 11 de junio que tuvimos esa visita con el Santo Padre en esa audiencia privada que nos concedió, hubo cambio de horario. Ya no es hora de evangelizar. Ahora pregunto qué hora es y la gente dice, es hora de evangelizar. Yo les digo, no, no es hora de evangelizar. Es hora de formar evangelizadores. Ya llegó la hora de formar evangelizadores. Hubo cambio de horario. Así que no se les olvide qué hora es. Es hora de formar evangelizadores, o mejor, de nuevos evangelizadores para la nueva evangelización. Pero la pregunta todavía permanece, ¿cómo vamos a formar esos nuevos evangelizadores? Yo diría que es como un río que tiene cuatro afluentes, un río generoso que va a desembocar en el mar de la evangelización, que tiene cuatro fuentes, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a formar con el Evangelio de San Mateo que se centra en la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Ese va a ser nuestro centro, nuestra pasión, nuestra obsesión, las sagradas escrituras, la Santa Biblia. El libro por excelencia de la evangelización, que no se puede comparar con ningún otro ni con ninguna revelación privada, la palabra de Dios. Segundo, Evangelio de San Marcos, que es el Evangelio que nos presenta un Jesús alegre, anunciando y proclamando la buena noticia, sanando, curando y liberando, es decir, los signos del poder. La formación del nuevo evangelizador tiene que abarcar esta área también. Que Dios acompañe nuestra evangelización con signos, prodigios y milagros. Toda esta dimensión que podríamos llamar la carismática pero también de liberación, donde el mal es vencido, derrotado y echado fuera. Pero con una característica muy típica del Evangelio de San Marcos, la alegría, la alegría de evangelizar. Evangelizar sin alegría es contradicción de términos. Tercer afluente, Lucas, la misericordia de Dios, que tal vez más que afluente podríamos decir es la sangre que tiene que recorrer por todo el organismo de la evangelización, la misericordia de Dios. Primero experimentada por el evangelizador para después ser testigo y que los demás también puedan experimentar la misericordia de Dios que nos ama y que tanto nos amó que envió a su propio Hijo y que nos dijo sean misericordiosos como yo soy misericordioso el Evangelio de la Misericordia. Es el Evangelio que más necesita escuchar nuestro mundo, pero no por personas que lo repiten de memoria ni con citas bíblicas que tal vez hasta las dicen en griego, sino por experiencia, porque ellos fueron sujetos del amor misericordioso de Dios. Y cuarto, el Evangelio de San Juan, que es el Evangelio del buen pastor, que eso estamos llamados a hacer no gerentes, no directores, no en una empresa organizativa, no. Es un campo donde hay un rebaño y donde hay un pastor responsable, un buen pastor. ¿Y quién es el buen pastor? El buen pastor no es como el asalariado que cuando ve venir al lobo huye. El buen pastor da su vida voluntariamente por las ovejas. Y nadie tiene más amor que aquel que da la vida por las ovejas, porque sabe que no vino a ser servido, sino a servir, que tanto, tanto nos insiste nuestro querido Papa Francisco. Así pues, cuando unimos nosotros estas cuatro vertientes en un solo río, podemos tener, decir que tenemos la línea general de la formación de estos nuevos evangelizadores para la nueva evangelización de estos evangelizadores San Andrés, que buscan ser precisamente como el apóstol, que buscan Simones, que buscan Pedros, que puedan evangelizar más y mejor que ellos mismos, y que hasta amen a Jesús más y mejor que ellos mismos. Ya no solo es hora de evangelizar, que nunca hay que dejar de evangelizar. Ya llegó la hora de formar evangelizadores como Mateo, Marcos, Lucas y Juan palabras, signos de poder, misericordia y buen pastor. Felicidades, San Andrés. Vamos a caminar con nuestra, en este nuevo itinerario, con este nuevo horario. Es hora de formar evangelizadores con estas cuatro dimensiones y seguir corriendo para que sea la palabra de Dios la que corra en este tren que va para Florencia. Un abrazo muy cariñoso a toda la familia San Andrés a todos los que trabajan, a todos los que toman cursos, a todos los que colaboran de alguna manera con su oración para que esta obra siga adelante, que aunque es de colaboración humana, la obra es de Dios. Si no, no daría el fruto que está dando. Que Dios los bendiga, los quiero mucho y sigamos adelante. Un abrazo.